estic content que això va dient la gent que si tinc problemes són fàcils i res faig malament però això no és del tot cert, no, no tinc gana i també set, no, no tinc amb enver el cor quan et trobes dins una gàbia Tot silenci, un tret a l'aire Tot és foc dins els containers I pensen que sempre estic happy Com un ginjol a un jardí Com un postre per a un homeless Com un polvo pel matí I estic vivint endavant? Està tot ready? Vale. Rajol, havia escrit alguna cosa que, que, que crec que pot quedar molt guapo, vale? Vaig a provar-ho, va. Fa un any gravàvem el disc al menjador de casa al gent I ara no sé ni per quan he multiplicat el que sé La vida en canvi constant com emociona i fa dos mesos vam tocar, van anar per 10.000 persones, la vida és boja Jo perdent la bava i ni fumant com boja, que ara guardo els records com carrete Kodak Diuen d'amistats de moda, ara mola tot el que fas i jo estic en gallumbos jugant al Pokémon al sofà Me la sua la fama, la pasta encara més, me la suen els focus i aquells sopars de canapés A mi el que m'importa és viure en un estiu constant i poder-me llevar un altre matí al teu costat, Dami! Yeah. Yeah.